あうん !Like letter!Okay. よし。手紙書くみんなに !OK! よしま、まず。 むずっ。あ、ちょっとむずっ。薄っ。ちょっと、ウェイトウェイト。うーん。入り抜きがいるのかなウェイト。あお リワンアイアイアイアムともしかうー ラブ、あ、あ、you! うん。で、えー、あなたたちにお手紙を書きます。はい。え、手書きで、手書きでお手紙を書きます。はい。I like to, うん。I like to, 手紙を書く。あなたたちに。I like to, to, you, 手書きで手書きで。 違う。I like to... Sorry. Wait, wait. I like to... レター、レター。レター。レ、レター ?to you. 手書き手書きってどう書くんだろう ?to you by by the あ、い。さあ、あ、おさあ、あ、う手袋履くね。wait. わい。さ、ハンドハンズハンドあーん。と、ち <laughs> ょ、血が、血がどんどん崩れていく 手書きってどうやってやるんだろうハンド、ジョブハンドジョブって聞いたことあるこれかなハンドジョブ。私は、私は英語喋れない。I, I not, と、speak かな く、イングリッシュ。インクリッシュ。but, but, でも頑張る !I, I, oh no, ダメ何なんかダメだった。どれがダメどれがダメなの何がダメ何何どれどれがダメ か ?I don't! I don't speak English! Okay. I. I don't? I don't かな ?I. あ、ボンとかこれは。I. don't speak English. But I. なになにどれがダメなんだよ はやばい。ハンドジョブ。手書きっていうことでしょえ ?this? this? this b u t this b u t ダメ どんな書くのハンドライト <laughs> ソーリー、ソーリー、ソーリーどういう意味なのハンドジョブイズミンどういう意味どういう意味どういう意味なのどういう意味ですかあーケー。 Sorry. sorry, sorry. Why the hand, hands, hand light? ライトやでもライトが2つになっちゃうよな。バイハンドでいいんだ。そのままでいいんだ。バイハンド ?OK?OK?、o k o k これで OK? o k ケー。はい、thank you. い。ファイト、ファイト。頑張るってどう書くの頑張る。ファイティングファイティング。ついてこいついてこいは英語であい。い。俺についてこい sorry, sorry, sorry, sorry. But I'm fighting! I go! After with everyone! 後ろついてこいイェー !Thank you! サークス。 レター。字が下手オッケーお手紙を書いた大好きです !Thank you! I love you too! ちゅっマレクスプラーブルーブルー Thank you!